मस्ती ने फाट जोवे वस्ती वाला हमको टाक मिर्च केड़ी सुती वाले गोट केड़ी सुती वाले गोट केड़ी मौज मौज मस्ती ने फाट जोवे वस्ती वाला जीते सी मुंडे आंदे सोने बॉलीवुड जीते सी मुंडे आंदे सोने